yaza vipi ngendaba yomuntu omnyama hlezi nje sifuna ukudonsa ngiphutha nje mhlawumbe into encane umuzwe sethi yako phela sofa kanti kutheni na kanti senzeni thi sahlala emoneni ma aningitsheleni yini ke ngoba sonke siyaphatha sonke soba on noma ingajampa vuka shona kho sonke siyajaha sonke sifuna ukubopha ungabusababhaza buka khona bo kanti kutheni na kanti senzeni thi sifuna la masheleni